قصيدة ما زلنا نحلم ما زلنا نحلم قصيدة للشاعرة دكتورة أمل العربي ما زلنا نحلم رغم أن الآلام تسكن دروبنا ما زلنا نحلم رغم أن الآلام تسكن دروبنا رغم أن الأوجاع تسر ألا تترك ديارنا رغم أن الأوجاع تسر ألا تترك ديارنا رغم أن السقم رغم أن السقم يشارك معظم أوقاتنا رغم أن السقم يشارك معظم أوقاتنا رغم أن الدمعة رغم أن الدمعة تركض على وجناتنا رغم أن الدمعة تركض على وجناتنا وما زلنا نحلم وما زلنا نحلم أن تطمس الفرحة أوراق عذابنا أن تطمس الفرحة أوراق عذابنا أن يغرق الأمل شواطئ مواقعنا أن يغرق الأمل شواطئ مواقعنا أن تنزع البسمة كل أحزاننا وأن يزرع التفاؤل على الخدين ألف وردة ووردة وأن يزرع التفاؤل على الخدين ألف وردة ووردة وما زلنا نحلم مع تحيات دكتور أمل العربي